Так, вопрос номер два. Так, у нас докладчик Юрий Александрович. Евгеньевич, уважаемые члены комиссии, информация о работе избирательной комиссии муниципального образования Кремлевской городской поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. По подготовке к проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Кузьмовского городского поселения 10 сентября 2017 года. В соответствии с областным законом 15 марта 2012 года номер 20 муниципальных выборов Ленинградской области Советом депутатов муниципального образования Ленинградское городское население было принято решение номер 356 от 19 июня 2017 года о назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Кузьмовское городское поселение. Значит, решение опубликовано в газете «Кузьмовский вестник» приложение газете «Селожские вести» номер 11 22 июня 2017 года размещен официальном сайте муниципального образования Кузьминской городской дисциплины. Выборы проводятся по 15 одномандатным избирательным округам с 1 по 15 замещением бюджет 15 мандатов. Организацией подготовки и проведения выборов э, комиссии на данных выборах является избирательная комиссия муниципального образования Кузьминской городской поселения. Белушка муниципального района. Далее избирательная комиссия. Избирательная комиссия муниципального образования была, была сформирована решением Совета депутатов муниципального образования Кузьминского городского поселения Всеволожского муниципального района 24 э, апреля 2017 года номер 349 количество типа, человек. Председателем комиссии избран Перекос Сергей Александрович. Полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Кузьмовское городское поселение Всеволожского муниципального района, значит, 4 созыва по Кузьмовскому одномандатному избирательному кругам с 1 по 15 были возложены избирательной комиссии муниципального образования. Решение номер 3 дробь 7 19 17 избирательной комиссии муниципального образования были приняты, утверждены все необходимые нормативные документы, инструкция по делу производства, номенклатура дел, календарный план мероприятий, подготовки к проведению выборов, форму документов, предоставляемых кандидатами избирательными объединениями для выдвижения регистрации, форму удостоверений, форма количества этих избирательных бюллетеней и другие. Сформирована рабочая группа для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности подписи избирателей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, доставляемых кандидатам и депутатам для их регистрации. Решением э, номер 325 19 июня 2017 года назначен член комиссии с правом решающего голоса, соответствующего взаимодействия с правоохранительными органами, и уполномочен составлять протоколы в административных нарушениях. Всего в период выдвижения было выдано 89 кандидатов, из них в порядке самого движения выданы 52 кандидата, избирательные мнения 37. В том числе <clears throat> местным отделением политической партии «Единая Россия» 14 кандидатов, Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР 15 кандидатов, Ленинградским областным отделением политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации 5 кандидатов, региональным отделением Всероссийской политической партии Родина в Ленинградской области один кандидат. В Ленинградском областном отделении политические партии, коммунистическая партии, коммунисты России, два кандидата. Всего зарегистрировано 61 кандидат, из них 33 кандидата выдвинутых в избирательном объединении, 28 кандидатов выдвинутых в порядке самого движения. Отказано в регистрации 27 кандидатам из них. От Ленинградского регионального отделения политической партии ЛДПР один кандидат представил уведомление об открытии счета, и счет не открыл. А, Ленинградского областного отделения политической партии Коммунистическая партия Коммунист России, два кандидата, Не представлены подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения, уведомлением об открытии счетов. Выдвинуты в порядке самовыдвижения 24 кандидата. Из них 19 кандидатов не представили подписные листы с подписями избирателей в поддержку своего самовыдвижения уведомлением в открытии счетов. У по результатам проведенной проверки оказалось недостаточное количество э, достоверных подписей избирателей, представленных 15 кандидатов. Из них два, согласно заключению специалиста экспертно-криминалистического центра МВД России Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. Один кандидат из ЛДПР подал заявление об отмене выдвижения. В соответствии с пунктом 6 э, статьи 35 Федерального закона номер 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в избирательной Федерации, избирательной комиссии муниципального образования <clears throat> Кузьмовское городское поселение при содействии территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района Леонидовского были направлены представления информационных центров ГУ Российской Санкт-Петербурга и Ленинградской области о проверке сведений о наличии отсутствия судимости у кандидатов, фактор привлечения кандидатов к административной ответственности в управлении по вопросам миграции э, ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, указанных кандидатов сведений о, граждан, о гражданстве Российской Федерации, возможно, сведений о гражданстве иностранного государства, а также подтверждениях регистрации по месту жительства. Также направлены запросы в организации, осуществляющие образовательную деятельность, э, о проверке сведений указанных кандидатов о своем профессиональном образовании. Получены ответы на всех кандидатов, выявлены на окружных кандидатов, предоставлены сведения о профессиональном образовании и полная информация о судимости одного кандидата. Из 85 кандидатов, подавших заявление о согласии баллотироваться, 78 кандидатов открыли специальные избирательные счета во внутреннем структурном подразделении Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», созданная при избирательной комиссии муниципального власти Кузнецкой городской поселения контрольно-ревизионная служба, осуществляет контроль избирательных фондов кандидатов, сведения о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов совмещаются на сайте избирательная комиссия Миросполости на сайте муниципального образования Кузьминского городского поселения в разделе избирательной комиссии муниципального образования. Проведение голосования подсчета счету голосов избирателей будет осуществляться на пяти избирательных участков номер 140, 141, 142, 143, 144. Участковая избирательная комиссия сформирована сроком на 5 лет каждой комиссии по 9 человек. В помещении для голосования имеется все необходимое оборудование. Каждая участковая избирательная комиссия имеет также компьютер, принтер, готовых к применению 10 сентября 2017 года технологии изготовления протоколов участковых комиссий В итогах голосования с машиночитаемым кодом. Каждому участковому избирательной комиссии назначен по два оператора изучение которых завершилось сдачей зачета системному администратору КСА ТИК «Газвыборы» Всеволожского муниципального района. Обучение руководителей и членов участковых избирательных комиссий осуществляется при содействии территориальной избирательной комиссии Селовского муниципального района по утвержденному графику. Комплексная проверка помещений для голосования должным должностным лицам УМВД России по Селовскому району городской области УМД Всеволожского района, УМД ГУ МЧС России по Ленинградской области. При участии представителей избирательной комиссии муниципального образования проведена. По результатам проверок замечаний нет. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, подготовлены перед правоохранительными органами список представителей участковых избирательных комиссий и телефоны для связи с целью оперативного получения информации о правонарушениях, допущенных в ходе избирательной комиссии. Во всех заявленных распространению агитационных материалов незамедлительно информируется старший инспектор общественного порядка МВД России по Селожскому району и Городской области. Соответствуя с частью 6 статьи 32 областного закона номер 26 о системе избирательных комиссий избирательных участках Ленинградской области 24 июля 2017 года администрация муниципального образования Кузьминского городского поселения принято опубликовано в газете «Кузьминский вестик» и размещено на официальном сайте муниципального образования Кузиновской городской поселения постановление администрации о публиковании списка избирательных участков для организации проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Кузиновской городской поселения 4 созыва с указанием их границ и номеров местонахождения участков избирательных комиссий и помещений для голосования на территории муниципального образования. Постановлением главы администрации 24 июля 2017 года номер 91 определены специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов территории каждого избирательного участка. Также постановление главы администрации 24 июля 2017 года номер 89 утверждено помещение для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и доверенных лиц с избирателями. Избирательной комиссии муниципального образования установлено время для проведения встречи с избирателями. Территория муниципального образования Кирмовское городское поселение отсутствует муниципальные периодические печатные издания обязаны в соответствии с областным законом бесплатно предоставлять зарегистрированным кандидатам печатную площадь для проведения предвыборной агитации. Комиссию с уведомлением о предоставлении услуг предоставления печатной продукции обратились 5 типографий, Вся информация об этом размещена на официальном сайте муниципального образования Кузьминской городской поселения информационной страницы. 13 августа 2017 года уведомила комиссию представили копии экземпляра агитационного материала до начала его распространения 31 кандидат. Финансирование подготовки и проведения избирательной комиссии компании проводится за счет средств бюджета муниципального образования Кузьминское городское поселение Северского муниципального района. По заказу избирательной комиссии муниципального образования изготовлено 8 тысяч приглашений для избирателей, 3 тысячи информационных сообщений о а выборах формата А4, 30 плакатов о а дате выборов формата А45, информационных плакатов о кандидатах, 60 вывесок для участковых избирательных комиссий, образец заполнения избирательного бюллетеня 15 штук, увеличенная форма протоколов 15 штук. На, 13, на 30 августа 2017 года в избирательную комиссию жалобы не поступали. 21 кандидат депутата, депутаты Совета депутатов Кузьминской городской поселения обращались во Всеволожский городской суд с административными исками, заявлениями, заявленными в отмене решения избирательной комиссии муниципального образования Кузьмовской городской поселения по регистрации кандидатов в депутаты. По 20 административных <clears throat> делам в удовлетворении исковых требований заявителям было отказано, один административный иск удовлетворен. 17 августа 2017 года было принято решение избирательной комиссии муниципального образования Кузьминовское городское поселение номер 11, дробь 189 по порядку проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования а, четвертого созыва которого опубликован в газете «Кузьмоловский вестник», приложение газете «Всеволожский вестник», номер 15, от 22 августа 2017 года и размещен на официальном сайте муниципального образования Кузьмовского городского поселения. Досрочное голосование проводится в избирательной комиссии муниципального образования Кузьмовского городского поселения 30 августа по 5 сентября 2017 года. В участковых избирательных комиссиях с 6 по 9 сентября 2017 года решением избирательной комиссии муниципального образования установлено э, значит, решением избирательной комиссии муниципального образования установлен и размещен на сайте муниципального образования Кузиновской городской поселения режим работы избирательных комиссий в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные с 10 <coughs> до 14 часов. Помещение для досрочного голосования имеется сейф, кабина для тайного голосования, размещена информация о датах, режиме работы избирательной комиссии и адресе помещения по проведению досрочного голосования. Информационные плакаты кандидатов, образец заполнения избирательного бюллетеня, информация с указанием уважительных причин, на основании которых избиратель может проголосовать досрочно. Привезенный конверт формата А4 утвержден график дежурства членов избирательной комиссии. В избирательную комиссию направлен утвержденный график дежурств сотрудников МВД России по Всеволодскому муниципальному району Ленинградской области. В рамках информационно-разнесительной работы подготовки и проведения выборов избирательной комиссии муниципального образования Кузьминского городского поселения проведены встречи с общественной организацией «Оптимист» и Советом ветеранов Кузьминского городского поселения. Обмен информацией позволяет более эффективно провести работу по организации голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями в помещении для э, голосования. Имеются пандусы, и поручни на двух избирательных участках. Для избирателей со слабым зрением приобретены лупы, будет установлено более мощное освещение в кабине для голосования. Доплата хочу. Спасибо, Сергей Александрович. Э, вопрос. А, у вас сколько сейчас э, находится людей с ограниченными возможностями? Я список сейчас точно не помню. Ну, этот список есть э, в избирательной комиссии. То есть мы в состоянии к нему выехать и на месте оказать полную услугу. Ну вот сейчас как раз начинается мероприятие по возможности голосования людей на дому. Я думаю, что надо будет э, комиссии муниципальной этот вопрос проработать. Потому что учитывая, что у вас только два участка обеспечены, не на каждый участок смогут приехать люди с приличным Хорошо, Михаил Через информационную, в том числе э, на, на сайте муниципальное образование информацию, как это можно сделать, с контактными телефонами и с временем, когда э, можно подать заявление установить как письменный Я просто почему вам говорю, как э, вы председатель э, новый, вы еще, для вас это первый опыт, и потому что ну, просто ну, подскажет, поможет. Спасибо большое. А, и тогда вопрос еще. А, что касаемо а, охраны, которую э, можете поискать Я видел полицейского, никаких наблюдателей на крыше не видел. Не, наблюдателей не может быть. Я имею в виду, что присутствуют люди, Э, в смешанной зеленой форме. Ну, я видел, да, там беседки сидели, два человека, но ну, они как сидели, сидели, я не обратил внимания. Какие-то дружинники, насколько я понял, местные, поселковые. По моей информации, что это э, было заключено э, договор между ними и администрацией, именно для обеспечения правопорядка в период досрочного. Да, скорее всего, так есть. Прошу. Никаких препятствий никому ничего не только я только что оттуда приехал, все тихо. Все тихо, спокойно. То есть информация, которая в СМИ, она не соответствует действительности. Ну, я сказал, что так и есть, да. Хорошо. Коллеги, еще вопрос. Сейчас, пожалуйста, трафарет вы не изготавливали? Я По-моему, это только опыт как собираетесь работать с первыми впервые Будем их сразу встречать. Поздравлять, поздравлять их с тем, что у них большой праздник, у них выборы. И я не услышала количество добавок. А вы получили бюллетень? Да. избирателя. В отчете это не указали, поэтому я не готов цифру наложить голосом. Или меньше. По-моему, 100%. по из 24 кандидатов самого беженцев 19 не собрали э, подписи в свою поддержку. Вот для общего развития членов областной избирательной комиссии. В чем причина? Что, не пускают? И полтора десятка уже не собрали. 14 голосов. 14, там 14, с 10 до 14. Но я, я сказал, что 15, не знаю ситуацию. Не намного ошибся. Честно сказать, не готов ответить. Ничего сложного тут нет, да нет. 14 э, подписи из двух больших домов собрать не составляет труда. Видимо, ну, просто заленились. Заленились или не пускают, или не хотят. Не пускают туда. Домой, для того, чтобы дать паспорт и э, записать ну, Видите, надо каждый вопрос рассматривать индивидуально. Ну, видимо, видимо, ну я же не мог опрашивать всех тех, кто написал, а не принес, почему не принесли. Ну а что говорят? Ну, кто-то сказал, я не хочу ходить. Как там надо ходить, я думаю, просто достаточно подать. Что-то там, может быть, не пользуется доверием населения, соответственно, не получил 14. Разные случаи. Но все равно там я явка кандидат, я бы сказал, достаточно, регистрация достаточно высокая. Я считаю, что да, как хороший выбор. Да. Может, у вас там золото? <laughs> Коллеги вопрос еще по существу. Остановитесь, как вы вызвали живой интерес у членов комиссии. Нет, потому что новый еще. Хорошо, вам желаем вам успеха, успеха. Хотелось бы, чтобы выборы там прошли э, у вас прошли спокойно. Э, любую методическую помощь мы готовы оказать. А Конечно, он, есть. Сергей Александрович не прячется, и он более того активно приезжает по любым вопросам, которые связаны с избирательной комиссией. Спасибо большое. Всего, Всего доброго, спасибо. Ставлю на голосование, когда если вопросов больше нет. Кто за? Против? Держался?